Всем привет! Меня зовут Амир Ромашкин, мне 29 лет. Я закончил СПБГУ математико-механический факультет, и я программист. Почему я пошел в политику? Мне стало интересно, возможно ли изменить систему изнутри. Меня зовут Архипов Виктор, мне 25, я молодой предприниматель, живу в старом фонде нашего округа на улице Гончарная. Я решил стать муниципальным депутатом, так как ежедневно вижу, как разрушается исторический облик города. Ежедневно тает потенциал и исчезают перспективы для его развития. Действующие депутаты не хотят это исправлять. За последние 5 лет я не видел ни одной инициативы с их стороны по улучшению этой ситуации. Меня зовут Иван Изотов, и мне 30 лет. 7 лет я живу в Петербурге, и я обожаю этот город. Я закончил Академию госслужбы и сейчас занимаюсь реализацией проекта в сфере платежных систем. Начал интересоваться политикой еще в 2006 году, когда мне заранее сказали, что Медведев точно будет следующим президентом. Ну, а вы знаете, что из этого вышло. Меня зовут Шабалкин Михаил, мне 32, работаю программистом. Я кандидат в муниципальном округе Лига Каимская. В этом округе я живу, я с ним знаком, вижу как его проблемы, так и достоинства. Еще год назад я, как и многие мои соседи, даже не знал, что муниципальные депутаты вообще существуют. Они не приходят в наши дворы, не общаются с жителями, не интересуется нашим мнением. Я Сергей Хрулев, мне 33, я инженер-конструктор. Вот уже почти 20 лет я живу в округе, знаю обо всех проблемах этого округа и как их решить. Почему я хочу стать муниципальным депутатом? Мне просто хочется улучшить жизнь в своем округе. Меня зовут Александр Изотов. Мне 33 года. Я родился и вырос в Петербурге. Вся моя жизнь связана с центральным районом нашего города. Я люблю наш город и хочу прожить здесь всю жизнь но меня не устраивает халтурное отношение местных властей к выполнению своей работы. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты нашего округа. Если не может действующая власть изменить ситуацию к лучшему, то это должны сделать сами местные жители. Какие у нас проблемы в округе? Около моего дома в ЖК «Царская столица» постоянно гоняют машины. Каждый день детей запросто может сбить автомобиль. Нам давно уже нужны знаки ограничения скорости или лежачие полицейские. А за пять лет депутаты так и не решили эту проблему. Нам надоело это безразличие. В нашем округе банально нет спортивных площадок парков, скверов, нормальных мест отдыха. Зато много пустырей, такие как на Товарном переулке. Спроси любого жителя, им попросит благоустроить эти территории. Но чиновники, по всей видимости, плевать хотели на развитие округа. Вместо зеленого сквера на улице профессора Ивашенцева мы больше 10 лет наблюдаем один и тот же бесполезный долгострой какой-то гостиницы. Моими первыми шагами в роли муниципального депутата станут организация сквера на Товарном переулке и привлечение художников и скульпторов для украшения улиц и парков нашего района. Проекты уличного искусства и парки должны стать точками притяжения, объединяющими граждан. По собственному опыту и опыту общения с соседями, могу сказать, что одной из самых острых проблем нашего округа является качество ремонтов домов. Грязные парадные, протекающие крыши, старые трубы и проводка. Как на это может повлиять муниципалитет? Одна из задач муниципалитета – это организовать самоуправление в сфере ЖКХ, в том числе инициировать создание советов домов. Как часто действующие депутаты оказывали вам в этом поддержку? Думаю, что никогда. Но факт в том, что благодаря советам домов жители смогут контролировать работу коммунальных служб, так как отчет будет вестись перед жителями, а значит ремонт будет на порядок качественнее, а не просто для галочки. Муниципалитет забывает благоустроить свой округ, но они не забывают выписывать себе премии. За последние два года на премии, надбавки, абонементы потрачено более 5 миллионов рублей. За такую халтурную работу мы должны штрафовать их, а не поощрять. На эти деньги легко можно было бы благоустроить не один двор. Меня в первую очередь волнуют неэффективные траты бюджета. Больше трети муниципалы тратят на свое содержание. На культуру и кинематограф в прошлом году депутаты Лиговской и Имской потратили более 4,5 миллионов рублей – Сверх того, контрольно-счетная палата за последние два года нашла в работе муниципалитета 230 замечаний на сумму более 33 миллионов рублей. Просто представьте, сколько всего можно было бы сделать на эти деньги. В роли депутата я планирую применить тот же принцип, которому следую и на основной работе – менять отношение людей к сложным вещам. Наш город – это наш дом – и он требует соответствующего отношения. Имея сильный и ответственный муниципальный совет, мы сможем не только привести в порядок свои собственные дома, но и сохранить исторический облик города. Нам нужна прозрачная работа муниципалитета и простая коммуникация с депутатами. Необходимо благоустроить пустыри. Нам нужны красивые места отдыха. Я считаю, что муниципальными депутатами должны быть местные жители, ваши соседи, ибо им с вами жить и перед вами быть в ответе. Я хочу, чтобы местная власть интересовалась мнением жителей при благоустройстве и добросовестно выполняла свою работу. Я хочу, чтобы в нашем районе были хорошие детские площадки, качественное озеленение и места для отдыха для всей семьи. Вместе мы можем отстоять наш округ. Поддержите нас на выборах.